木下ゆりかです今日はグミを食べたいと思いますコーラアップコーラアップって昔からあるけど私なんか聞いたことあるけどあんま売っとうのを見たことなくて初めて食べますこれね198円ぐらいで200税込みで200円越すぐらい結構入ってます普通のグミよりも 100g 入りですね 形もコーラの形ハードな食感のグミが好きなんですよねいただきますうん硬い硬くて美味しい うんうんうんのハリボーのコーラのグミと似てるでもこっちの方が美味しいかもなんかハリボーのコーラのグミよりちょっと若干硬いかな硬くて甘みもこっちの方がある気がしますねというわけでハリボーのグミと食べ比べてみましょう これもあるんですハリボーコーラ見た目はねこっちの方がなんか2色で美味しそううん美味しい やっぱり私コーラアップの方が好きなんかちょっとこっちの方が硬くて甘みが強いごちそうさまでしたまたね